selamat datang di channel Aziza. Aziza akan memberikan cerita-cerita pendek romantis dan yang pastinya menarik untuk diikuti. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan komennya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. apa cengkehmu gitu ning loro kuwi, Bu. Ngono jeneng ning pae boko meliatan. Heh. Iki teko ndi? Apa? Teko ndi? Kok lah kenteng lah cita cita cita ini kerapa nopo topo eh wes ke tol no tenang eh tol gaya seki ini ya wah kalau ngebat wong ini berarti saya lek panen po gudong lah gini gini tapi ini sorry pecah telah apa ini pecah sama piye ya ini sama dari sandal ini sepeda memang piye e cah